Es que no sé, tío. Como una edición ya, ¿sabes? no, yo estaba como tú, yo también estaba así, pero ya ahorita... Sí, quiero tener stats, pero me da igual también si las tengo, ¿no? 1000 win, 5 de KD, 45 de win Eso es lo que busco. Y 1000 win exactas no, porque va a aparecer. Pero 1000, 20, 1030 win, ¿sabes? Con 5, 5, 5, 0, 1, 5, 0 de KD. Yo creo que lo puedo conseguir perfectamente, tío a un oh. Caldera tirando de cable con el de ella, no sé qué. Claro, no, oh, soy feliz con mi... cuando llega a 4K qué? Yo quiero llegar a 4K y ya está. ¿Va a dejar de jugar cuando llega a 4K? No, pero... Mm, no voy a ir tanto ya por stats. No me lo va a jugar un poco. Yo es que lo tengo ya en 4.50, ¿eh? Tal cual. Y el ERA, el ERA, bro. Ese es otro que no me explico, tío. El ERA tiene 4.60 y pico de cabeza. Tengo dos más aquí. No, voy a morir, no puede ser. Que guiris, ¿qué hacen los guiris, tío? Coño. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You're done. It's time, soldier. god. Tengo dinero para comprar armas. entered the gulag. Surviving redeployment. ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Hola? te cayó internet, ¿no? Como tú, ya no voy a jugar más. ¿Para qué, Si ya... Gas is inbound. Recon inbound. No, se nos va la luz. ETC, ETC. UAV beginning flyover. I got contacts. Una mano. Esta noche es Okay. Posiblemente. No, no creo. F. Yo esta noche voy a buscar una agua guapa para, viciar toda, casi toda la noche y aunque sea sumar. sumar Venga tú. Gas is right on your tail. Enemy soldier nearby. Located a supply box. Secure that position. I got contacts. Only five remain. Finish this once and for all. Aid station Gas here. is closing in. Relocating the safe zone. Safe relocation. la gané, bro. La gané, Romeo. ¿Estás o La puta madre, bro. Vaya tryhard me tocó. Desgracia humana, te reventé. Es que te reventé, bro. Te reventé como no hay un mañana. Vaya reventada. Uf. Vaya reventada, Dios. Joder. Un teclado de patón, papá. Después de unos días sin jugar. Ella violada que sabía cómo moverme. Eso es lo bueno, saber cómo moverse.